izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün küncüdlü peçeniyanın bişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə, baxın, bu qədər şəkər dozu götürürük, yəni 4-də 3 stəkan. Sonra 2 yumurtanın götürürük, 1 yumurta ağını ayırırıq, çünki bizə küncüddə e, bəzəyəndə lazım olacaq və 1 yumurta tüy şəkildə və bir yumurtanın sarısını əlavə edirik. Yaxşıca çalırıq. İndi isə 2 stəkan yarıma qədər un əlavə edirik. İkinci stəkanı da əlavə edirik. Yarım stəkanı isə Xəmiri e, baxacağıq konsistensiyasına, bəlkə də artıq gedəcək. Onu axırda mən yazıb reseptə qoyacağam. Bir qabartma tozu, bir vanilin, bir çimdik duz və 200 qram otaq temperaturunda yağ, kərə yağı əlavə edirik və xəmiri yoğururuq. Baxın, e, xəmir e, yumşaq olduğu üçün mən dediyim o bir yarım stəkan unu da əlavə eləyirəm. Xəmirimiz bu konsistensiyada alındı. Ələ yapışmır. Sprit kağızımızı açırıq və hissələrə ayırdığımız xəmirlərdən birini baxın bu şəkildə formaya salıb və striclə bükürük. Bükdükdən sonra o birilərini də bu qaydada bükürük və buzdolabında 1 saat saxlayırıq. 1 saat keçdikdən sonra buzluqdan xəmirlərimizi çıxardırıq. Baxın, görürsünüz, bərkiyiblər. 2 xorək qaşığı küncük, 2 xorək qaşığı şəkər tozu götürürük və yaxşıca qarışdırırıq. Əvvəldən göstərdiyim kimi biz yumurta ağını saxlamışdıq. Yumurta ağını baxın bu formaya hər tərəfli çəkirik. Və bu qarışıqda baxın bu şəkildə fırladırıq ki, e, köncüt və şəkər qarışığı xəmirimizə hopsun və baxın bu şəkildə bölürük. Qalınlığı təqribən 1 santı yarım. Baxın belə şəkildə olmalıdır. Hazırladığımız peçenyeləri əvvəlcədən qızdırılmış sobada 180 dərəcəli temperaturda 15-20 dəqiqə müddətində pişməyə qoyuruq. Artıq görürsüz peçenyelarımız pişdi. Çox ətirlidir, çox yumşaqdır. Çox gözəldir. Əziz izləyicilərimiz, artıq peçenyelərimiz hazırdır. Siz də pişirin, yeyin, afiyətlə nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik